Esta es la unidad, es la euforia que existe hoy en día en Bolivia. La policía está con el pueblo, los militares están con el pueblo ellos han arriesgado su fuente de trabajo, sus familias, por la libertad de Bolivia. Se ha mantenido la calma, la policía ha sido partidaria de, la comunidad, no ha habido conflicto alguno, todo, todo ha sido bien, bien, sin, sin violencia. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! Lo que hemos hecho ahora es un logro histórico. Nosotros vimos entrar a este presidente cuando éramos niños y ahora lo vimos salir y nosotros mismos lo sacamos. Estuvimos tres semanas durmiendo en la calle, peleando cada día y ahora aquí están nuestros resultados, aquí nuestro logro, una Bolivia más unida. Chapacos, collas, gambas, eh, de clase alta, clase media, clase baja, entre todos ¿no? hemos luchado. Entonces yo creo de que esta lucha ha sido netamente de los jóvenes, jóvenes cívicos, jóvenes de las universidades, jóvenes de campesinos, jóvenes que, que trabajan en el tema de la producción que para mí ya ha dejado de ser un presidente desde rechazado lo que hemos decidido en el 21F, para mí ha dejado de ser un presidente. Tengo una saturación de emociones, la verdad no sé, quería llorar pero no podía, todavía no me la creo, pero aún así falta, falta mucho, hemos dado un gran paso, pero todavía no hemos ganado la guerra, falta todavía todas las personas partidarias al gobierno, al partido del MAS, son cómplices. Amazonía, desastres naturales, corrupción y aún así son cómplices del fraude electoral. Ellos mismos se califican de el pueblo. El pueblo habló una, dos, tres veces y nos hicieron callar. Eso ya no lo vamos a permitir. Eh, yo no sé cómo hemos aguantado 13 años. Yo no sé cómo otros pueblos aguantan 60 años. Yo no sé cómo Venezuela sigue aguantando toda esta tiranía. Esto tiene que acabarse. Se pintaba, se mostraba de que estábamos bien afuera en el mundo. Y estábamos descomponiéndonos. Gracias a Dios nos dimos cuenta. Podemos, se puede. Cuando uno tiene la unión y tiene la fuerza, yo creo que todo puedes conseguir y ahora hemos estado los bolivianos unidos, Cambas, Collas y Chapacos, juntos. Yo sigo firme con Evo, sigo firme con Álvaro García Linera y que, que Dios, como, como Dios pone, Dios quita también. No hay una huipala calzando, eso me he dado cuenta, pero, pero la huipala no es de Evo es de todo el pueblo boliviano, es la, de los pueblos de los pueblos juntos. Yo en las buenas y en las malas estoy con Bolivia. Yo, yo soy nacionalista, siempre va a ser nacionalista y es por eso que estoy aquí en estas también. Hoy nosotros hemos sembrado la semilla, esa semilla que quizás nosotros no veamos los frutos, pero sí van a ver nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que ser celosos cuidadores de nuestra libertad y de nuestra democracia. Vamos a dar un ejemplo. De aquí al mundo podemos, lo hemos hecho. Va a ser muy diferente, va a ser muy diferente. La verdad es que hoy me he dado cuenta de que lo que se quiere se puede, perseverando se puede todo es diferente, el futuro que se viene es muy prometedor. Y Ahora como juventud nosotros estamos más unidos y más fuertes que nunca.